kun juda ham ulug' kun. Oxiri bo'lmagan kun. Juda ham uzun kun. Uning har xil nomlari ko'p. Bu kun naqadar buyukligidan Alloh subhanahu va taolo bizga uning ishoralarini yuboradi va alomatlarini e'tibor bering. Uning kichik alomatlari bor va katta alomatlari bor. Kichik alomatlarning deyarli 90% amalga oshib bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hayotlarida bir oyat nozil bo'lgan. 1400 yil oldin. Unda Alloh taolo aytadi: "Odamlarga hisoblari yaqinlashib qoldi. Ular esa g'aflatda yuz o'giruvchi bo'lgan hollarda. Boshqa oyatda esa aytiladi: nima yaqinlashdi? Soat yaqinlashdi va oy bo'lindi. Shuningdek, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytar edilarki, qanday qilib men rohatlanib xursand bo'lishim mumkin? Surning egasi uni og'ziga olib kelgan bo'lsa. Birodarlar, bu so'zlar qachon aytilgan edi? 1400 yil oldin. Demak, ish shunday pallaga kelib qolganki, biz qiyomatga juda yaqinlashib qolganmiz. Nihoya yaqin. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning risolatni olib kelishlari qiyomatning kichik alomatlaridan biri hisoblanadi, katta emas. Shuningdek, 10 katta alomatlar mavjud. Bu qanday alomatlar? Men ularni sanab o'taman. Sizlar biz yashayotgan ushbu dunyoning oxiri qanday bo'lishini bilib olishingiz uchun. Bularning birinchisi bu yolg'onchi Masih Dajjolning chiqishi. Bu qiyomatning katta 10 alomatlarining birinchisi. Dajjol bu bir ko'zi ko'r bo'lgan kishi va fitnalarning eng katta fitnasi hisoblanadi. Va o'zining ummatini Dajjoldan ogohlantirmagan birorta ham payg'ambar bo'lmagan. Har bir payg'ambar o'zining ummatini mana shu Dajjoldan ogohlantirgan. Allohdan Dajjoldan panoh berishini so'raymiz. Dajjol yerda 40 kun mobaynida qoladi. Bu kunlar har xil bo'ladi. U yer bo'ylab harakatlanib yuradi. U shunday bir joyga boradiki, u yerda bir kun bir yil davom etadi. Hozir yerda shunday kunlar mavjud. Hozir yerda kunlar shunday uzun bo'lgan joy bormi? Ha, mavjud. Shunday joylar borki, u yerlarda quyosh oylab ufqga botmaydi. shubhli kun 6-7 oylab davom etishi mumkin. Hozir shunday kunlar bo'ladi. Va Dajjal kun 1 yil davom etadigan joyga boradi. Va kun 1 oy davom etadigan joyga va kun 1 hafta davom etadigan joyga. Uning qolgan kunlari esa biznikiday oddiy bo'ladi. Shunday qilib u aksar vaqtini biz yashaydigan ushbu yerda o'tkazadi. U yomonliklar qilib, yerda fasodni tarqatadi. Odamlarni ularning dinlarida sinaydi. Alloh taolo shunday qiladiki, Dajjal mo'jizalar ko'rsatib, u bilan mu'minlarni sinaydi. Va faqatgina Alloh azza va jalla sobit qilib qo'yganlar turib berishadi. Allohdan bizni Dajjolning fitnasiga tushirib qo'ymasligini so'rayman. Chunki bu musibat va ulkan fitna. U bir insonning oldiga kelib so'raydi: "Bu otangning qabrimi?" U "Ha" deb javob beradi. Dajjol qabrga uradi va undan odam chiqib keladi. Chiqib kelgan odam sening otang bo'lmaydi. Chunki vafot etgan inson qiyomat kunigacha qaytib kela olmaydi. Bu haqida Alloh azza va jalla xabar bergan. Lekin chiqqan odam otangning qiyofasidagi shayton bo'ladi. Va o'g'lim meni, unga ergash. U haqda deydi. Allohga qasam ichib so'rayman, agar sening otang qabridan chiqib, unga ergash deb aytsa, unga ergashmaysanmi? Bu juda ham katta fitna. Aytganimizdek, u yerda 40 kun qoladi. Shu vaqtda qiyomatning ikkinchi katta alomati sodir bo'ladi. Iso ibn Maryam alayhisalomning tushishlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, u Damashqning sharqiy oq minorasiga tushadi. U yerga farishtalarning qanotlariga osilib tushadi. Bomdod vaqtida u odamlar bomdod namozini o'qish pallasida turganlarida tushadi lekin u odamlarga imom bo'lib bermaydi unga imomlikka chiq ey allohning payg'ambari deyiladi lekin u ularga imom bo'lishdan bosh tortadi muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlariga hurmat ko'rsatib va u turib imomga iqtido qilib namoz o'qiydi u payg'ambar bo'lsa ham iso ibn maryamning vazifasi nima bo'ladi iso ibn maryam yerda yetti yil davomida qoladi uning yerdagi birinchi vazifasi dajjalni topish bo'ladi uning fitnasiga nuqta qo'yish uchun u uni qidiraveradi qidiraveradi va qidiraveradi oxiri uni falastinda topmagunicha lut shahrining darvozasida dajjol qayerdan chiqadi u isfahondan chiqadi erondan qayerda vafot etadi uning o'limi falastinda lot darvozasining oldida bo'ladi bu narsa sizga hech narsani anglatmayaptimi eronda rofiza shiyalar yashashadi falastinda hozir yahudiylar u rofizalarning yerdan chiqib yahudiylarning makonida vafot etadi demak rofiza va yahudiylar ma'naviy birgalar hattoki bir birlari bilan dushmandek ko'rinish berayotgan bo'lsalardi sen yahudiylarni qo'llamayotgan rofizani topolmaysan shuning uchun hozir yahudiylarni qidirishni boshlasang sen ularni eronda yoki isfahonda topasan yetmish ming yahudiylar bular dajjol chiqganda uning qo'shinlari bo'lib u bilan birga bo'lishadi yer yuzida yomonlik fasodni tarqatishadi iso ibn maryam uni lot darvozasida uchratadi iso ibn maryam dajjolni ko'rganda dajjol tuz suvda ergandek kerishni boshlaydi lekin iso baribir uni qo'lga oladi o'zining hanjari bilan urib aytadi men senga shunday bir zarba beramanki sen undan qutula olmaysan va u uni o'ldiradi shunday qilib masihud dajjolning fitnasi tugaydi keyin esa iso ibn maryam oddiy hayotga qaytadi u odamlarni Allohning diniga chaqirishni boshlaydi. Uning da'vati mobaynida kutilmaganda Zulqarnayn o'rnatgan devor buziladi. Yajuj va Majuj uchun qurilgan devor buziladi. Va bu qiyomatning 3-katta alomati. Devor buzilgandan so'ng ular bir-birlarining ustiga suvdek oqishadi. Ya'ni o'zlarining aqlga sig'maydigan darajadagi ko'p sonlar bilan ular to'lqinlar kabi bo'lishadi. Ular shunchalik ko'pki, ularning sonini faqatgina Alloh biladi. Men senga ular qanchalik ko'p bo'lishlarini taxminan ta'riflab bera olaman. Shunday bir ko'l bor, uning nomi Tabariya. Tabariya ko'li Sharqiy Falastinda joylashgan. Uning uzunligi 30 kilometr. Uning eni esa taxminan 4 kilometr. kilometr unda qancha suv borligini tasavvur qilib ko'rdingizmi o'ttizga to'rt kilometr ya'ni uning umumiy maydoni bir yuz yigirma kvadrat kilometr va bu yaxshigina suv mo'l bo'lgan ko'l ular uning yonidan o'tishadi yo'l yo'lakay suv ichishadi o'tib ichib o'tib ichib va ularning oxirgisi ko'lning oldidan o'tayotganda U o'zining yonidagilarga aytadi. Bu yerda qachonlardir suv bo'lgan ekan deyshadi. Bu nima degani? Ular barcha suvni ichib bo'lishgan. Ko'l qurib bitgan. Ular esa hali ham uning oldidan o'tishmoqda. Ular qanchalik ham ko'p bo'lishadi, shunchaki ulkan-ulkan sonda va ular qaysi joyga borishmasin, ular u joyni vayronaga aylantirib ketishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Alloh Iso ibn Maryamga aytadi: Ularga hech kim bas kela olmaydigan qavmlar chiqishdi. Ya'ni hech kim ular bilan urushib yenga olmaydi. Hech kim ularni o'ldirib yo'q qila olmaydi. Shunday ekan, g'orga yashirin. Shunda Iso va Maryam alayhisalom va u bilan birga bo'lgan mu'minlar g'orga panalangan yo'lga tushadi. Va ular Falastin yerlariga kelishadi. Ular u yerga yetib borishganda, Yajuj va Majuj hamma yerga fasodni tarqatib bo'lishgan bo'ladi. va odamlar ularning yomonliklaridan aziyat chekishyapti. Shunda Iso ibn Maryam alayhissalom Allohga duo qiladi. U musulmonlarni bu qamlardan ozod qilishini so'rab. Va mana shu o'rinda Alloh azza va jallaning qudrati namoyon bo'ladi. Alloh ularga qurtlarni yuboradi. Nag'of deb nomlangan qurtlarni yuboradi. Va ular ularning bo'yinlariga kirishadi. Bu qurtlar ularning bo'yinlariga yopishadi. Va Alloh ularning barchasini bir tunda yo'q qilib tashlaydi yajuj va majuj bir tunda yer yuzidan qirilib ketishadi allohu akbar alloh naqadar buyuk zot va ular vafot etishganda ularning jasadlari sasishni boshlaydi ulardan qurtlar chiqishni boshlaydi badbo'y hid kuchayib ketadi. Shunda Iso Alloh azza va jallaga ulardan kelayotgan azobdan odamlarni qutqarishini so'rab duo qiladi. Shunda Alloh bo'yni tuyaning bo'ynidek keng bo'lgan qushlarni yuboradi. Ya'ni bu juda ham katta qushlar bo'ladi va ular ularning jasadlarini olib ketib, Alloh xohlagan joyga tashlab ketishadi. Dengizga yoki boshqa qayergadir. Bundan keyin esa Alloh yerga shunday bir kuchli yomg'irni yuboradiki, undan odamlarni uylar ham, chodirlar ham qutqarib qololmaydi. Va yomg'ir yerni qayta tiriltiradi. va unga yana baraka qaytib keladi odam alayhissalom davrida bo'lgani kabi bu barakani payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday ta'riflaganlar butun bir jamoat odamlar ya'ni 3 tadan 9 tagacha bo'lgan odamlar bu odamlarning barchasi bir anorning pochog'ida soyalana oladilar ular anor daraxtining soyasida emas anorning bir dona mevasi shunchalik katta bo'ladiki 7 odam uning soyasiga sig'ishadi va bu yerga tushadigan katta baraka sabab bo'ladi. Shunday qilib Iso ibn Maryam yerda 7 yil davomida qoladi. U xochni sindiradi. Cho'shqani o'ldiradi. Odamlarni yakka xudolikka chaqiradi va odamlar Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirishadi. U Allohning uyiga haj qiladi, umra qiladi va mana shu 7 yil yerga baraka qaytib keladi va odamlarning barchasi Allohning diniga kirishni boshlashadi. Odamlarning xayoliga kelmagan yaxshiliklar bo'ladi, yomg'irlar, ne'matlar. Yer endi paydo bo'lgan paytidek bokir holiga qaytadi. Keyin esa Iso va Maryam alayhisalom vafot etadilar. Hozir biz qiyomatning 3 katta alomatlarini ko'rib chiqdik. Iso alayhisalomning vafotidan keyin odamlar xotirjam bo'lib qolishganda, shayton qaytib yana odamlarning orasida fasod qilishni boshlaydi. Va odamlar yana zalolatga qaytishadi. Shunda yerning sharqiy qismida xasf sodir bo'ladi. U haqida odamlar gapirishadi. Nima bu xasf? Yer yutishi, butun shahar bir tunda yer ostida qolib ketadi. Odamlar uni qidirishadi, lekin topa olishmaydi. Bu shunchaki oddiy yer yutish emas. Shundayki, bu haqida barcha odamlar gapirishadi. Odamlar bu yer yutish haqida gapirishayotgan bir paytda, bu esa 4-alomat hisoblanadi. Shunda 5-alomat keladi. G'arbda yana bir yer yutish va Arab yarimorolida 3-yer yutish. Bizda nechta alomatlar bo'ldi? Qiyomat kunining 6 katta alomatlari. Bundan keyin esa duxon paydo bo'ladi. Tutun osmonlar u yerning o'rtasida bo'lgan barcha narsani to'ldiradigan tutun. u yerni qamrab oladi alloh azza va jalla aytgandek. Mu'minlarda undan tumov paydo bo'ladi allergiyada bo'lgani kabi kofirlar esa juda qattiq aziyat chekishadi azoblanishadi bu tutun butun dunyoni qoplab oladi Butun dunyo tutunga to'lgan bo'ladi. Bu qandaydir mintaqada bo'ladigan qum bo'roni emas. Yo'q, tutun butun dunyo bo'ylab bo'ladi. Keyin esa u yo'qolib ketadi. Mana shu tutun oxirgi uch alomat kelayotganligi haqida ogohlantiruv hisoblanadi ular haqida alloh taolo aytganday robbingning ba'zi oyatlari kelgan kunda hech bir jonga oldin iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa iymoni foyda bermas qolgan uch alomat yakulovchi alomatlar bo'ladi sakkizinchi alomat oxirgi uch alomatdan birinchisi bu quyoshning g'arbdan chiqishi sharqdan emas quyosh har doim sharqdan chiqadi endi esa kutilmaganda g'arbdan chiqdi va quyosh g'arbdan chiqishi bilanoq farishtalar o'zlarining qalamlarini tushirishadi endi hech qanday tavba qabul qilinmaydi hech qanday amallar qabul qilinmaydi duolar ijobat qilinmaydi bo'ldi bu yog'iga esa qiyomat kuniga tayyorgarlik boshlandi ba'zi rivoyatlarda quyosh g'arbdan uch kun ketma ket chiqishi kelgan bir kun chiqadi ikkinchi kun chiqadi uchinchi kun chiqadi keyin esa oldingiday sharqdan chiqishni davom etadi odamlar uchun bu alomat tushunarli bo'ladi odamlarning qalblariga qo'rquv tushadi ular iymon keltirishlari kerakligini tushunishdi lekin endi kech hammasi tugadi bo'ldi Bundan keyin esa dabba chiqadi. Alloh azza va jalla aytganday, odamlar bilan gaplashadigan hayvon. Bu hayvon yerni kezib chiqadi. Zaif hadisda aytiladiki, bu hayvonning vazifalaridan biri odamlarga belgi qo'yib chiqish bo'ladi. Bu mo'min, bu esa kofir. Bu mo'min, bu esa kofir. va u bir qancha muddat odamlarning orasida bo'ladi. Bundan so'ng esa bu hayvon o'ladi. Keyin esa qiyomatning oxirgi katta alomati boshlanadi. Bu esa olov, yerda suvga o'xshab harakat qiladigan olov. U haqida ikki rivoyat bor. Yoki bu olov Yaman dengizidan chiqadi janubdan, yoki boshqa hadisda aytilganday, u yerning sharqiy qismida paydo bo'ladi. Umuman olganda, bu olov odamlarni bir chetdan haydab keladi. Bu olov odamlar tunda yursalar birga yuradi, kunduzda dam olsalar to'xtaydi. Ya'ni yarim kun va yarim tunda u to'xtaydi va tunning oxirida yana yurishni boshlaydi va odamlar undan qochishadi. U ularga qarab qaynagan to'lqin kabi yurib boradi. Olov odamlarni oldinga quvadi. Shunday qilib u odamlarni yerning har tarafidan yig'adi. Ular bu dunyoni mahsharga yig'ilishadi. Va bu Shom yerlari. Va barcha odamlar Shomda yig'ilishgandan so'ng Alloh taolo yengil shamol yuboradi. Ipak kabi mayin shamol. Va har bir mu'min yoki qalbida zarracha bo'lsa ham la ilaha illalloh bo'lgan odam shamolni sezishi bilan vafot etadi. bu shamol esib o'ldiraveradi o'ldiraveradi o'ldiraveradi va butun dunyoda biror mo'min odam qolmaydi yerdan qur'on ko'tariladi va allohning ismi bo'lgan barcha narsa ko'tariladi yerda maxluqotlarning eng yomonlari qoladi ana o'shalarning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi qiyomat qanday qoyim bo'ladi surning sohibi bo'lgan farishta uning ismi esa isrofil Surna payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam paytida og'ziga olib kelgan va unga puflaydigan vaqtni kutib turadi. Shunday qilib og'ir sur chalinadi. Juda ham baland. Juda ham qattiq surga puflaydi. Juda baland tovush. Chaqmoq yerga urgani kabi yoki momo qaldiroqning tovushi kabi. Juda ham qo'rqinchli tovush. Uni eshitgan har kimsa qo'rqinchdan shu zahoti jon beradi. Bu tovush boshlanadi. Uni eshitgan birinchi odam bu tuyalarga yem tayyorlayotgan inson bo'ladi. eshitish bilan bo'ladi tovush ko'tarilib yurishni davom etadi oldi sotdi qilayotgan odamlar eshitib jon taslim qilishadi tovush yurishni davom etadi u tez shamol kabi tarqalaveradi va uni eshitgan har kim o'laveradi odamlar orasida o'limlar boshlandi tovush ketaveradi va odamlarning joni uzilaveradi o'laveradi o'laveradi chorvalar ham nobud bo'ldi hayvonlar nobud bo'ldi odamlar nobud bo'lmoqda tovush tepaga ko'tarilib osmonlarga chiqadi va farishtalar urishadi. Farishtalar vafot topishgandan so'ng osmonlar muvozanatni yo'qotishadi. Tovush teparoq ko'tariladi. Osmonlar chayqalib dars ketishni boshlaydi. Ular ag'darilib, qaynagan yog' kabi qizil bo'lib qolishadi yoki qizargan ter kabi. Yulduzlar to'kiladi, quyosh bilan oy to'qnashishadi. Osmonlar yopiq edi, endi esa meteoritlar yerga qulashni boshlashdi. Yer qimirlayapti, zilzila boshlandi, qumga aylanmoqda. O'zining vulqonlari sabab portlamoqda. Vulqonlarning portlashlari dengizlarda ham bo'lmoqda va dengizlar yonyapti. Osmonlarda olov, yerda olov, dengizda olov. Odamlar nima bo'lyapti deb baqirishmoqda. Nima bo'lyapti? Tovush hali ham balandlayapti. Odamlarni o'ldirishni davom etmoqda, balandlab o'ldirishni davom etmoqda. Va bu sur to'xtagandan so'ng yer va osmonlardagi barcha vafot etishgan bo'ladi. Alloh qoldirishni xohlaganlardan tashqari. Sur chalingandan so'ng yer va osmondagi barcha vafot etadi. Hamma vafot etadi. Alloh qoldirishni xohlaganlardan tashqari. Kim ular? Alloh azza va jalla o'lim farishtasiga nido qiladi. Kim qoldi ey o'lim farishtasi? U javob beradi, Jabroil qoldi. Mikoil va Isrofil va men sening ojiz quling. Vafot etmagan faqatgina 4 farishta qoldi. Va Alloh o'lim farishtasiga aytadi: "Ularning jonlarini ol." Va Jabroil, Mikoil, Isrofil ham vafot etishadi. Keyin Alloh o'lim farishtasidan so'raydi: "Kim qoldi?" U esa faqatgina men sening ojiz quling Allohimga o'l deydi. Va u o'ladi. Alloh taboraka va taolo 7 ulkan osmonlarni o'zining o'ng qo'li bilan ushlaydi. Keyin ularni 3 marotaba silkaydi va har safar bugun mulk kimga tegishli? Bugun mulk kimga tegishli? Bugun mulk kimga tegishli deb so'raydi. Hech kim javob bermaydi va u o'ziga o'zi javob beradi. Yagona va qahhor bo'lgan Allohga tegishli. Shunday qilib bu dunyoning barchasi tugaydi. Faqatgina Alloh qoladi. Barcha narsa tirik bo'lishdan oldin tirik bo'lgan. Barcha tirik bo'lishdan keyin ham tirik bo'lgan. U tirik va qayyumdir, uni mutroq ham uyqu ham olmas. Al-Vahid qoladi yagona Al-Ahad, Al-Malik barcha narsaning bitta-yu bitta egasi. Bu haqga iymon keltirganingdan so'ng men senga muhim savol beraman. Bu zotning sening qalbingdagi o'rni qancha? uning buyruqlarini qalbingda ulug'laysanmi uning taqiqlarini qalbingda hurmat qilasanmi Allohning yuzidan boshqa hamma halok bo'ladi shunday ekan qalbingda Allohni ulug'layapsanmi aynan mana shu yerda iymon hayotingga ta'sirini ko'rsatishi kerak mana shu talab qilingan narsa shunchaki tarixni bilishing kerak emas sen Allohning hukmdorligidan boshqa hukmdorlik yo'qligini bilishing kerak shunday qilib biz Allohning qullarimiz Allohsiz bizning hech qanday kuch qudratimiz yo'q va Allohning o'zidan boshqa uning qahridan qochadigan joyimiz yo'q. Musolli TV YouTube kanali siz diningizni yaxshiroq o'rganishingiz uchun xizmat qiladi. Videolarga like bosib, kommentariyalar qoldirish orqali siz kanalning rivojiga va islomiy videolarning tarqalishiga ko'makchi bo'lmoqdasiz. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizni yaqinlaringiz bilan bo'lishing va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Va Alloh sizni islomni tarqatishda ko'makchi bo'lganingiz uchun yaxshiliklar bilan mukofotlasin.